Ho, ho, ho. Merry Christmas. Τώρα σοβαρά, τις γιορτές όλοι θυμόμαστε το διπλανό μας. Βλέπεις παντού δράσεις προσφοράς. Όμως οι άνθρωποι που μας χρειάζονται, μας χρειάζονται κάθε μέρα. Οι πρόσκοποι δεν σταματάμε ποτέ να βοηθάμε. Κρατάμε το σάκο ανοιχτό. Και όλο το Μάρτιο, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, παιδικά ρούχα, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να γεμίσουμε το σάκο, σας περιμένουμε στην προσκοπική αιστεία της γειτονιάς σας. Για να είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη γιορτές που δεν τελειώνουν ποτέ.